Bueno, estamos aquí con Antonio de Casa Loncho, albergue Loncho, en Olveiroa. e, bueno, non estamos para que nos fale do seu albergue agora senón para que nos conte historias do camiño como era o camiño en Olveiroa fai pues, 30, 40 anos antes deste boom, que Olveiroa era un dos puntos clave de, da, da continuación de Santiago a, a Fisterra Antonio, que nos podes continuar con, contar bueno, camiño? Eu podo vos contar un pouco que era antiguamente isto. Isto era un camiño de lamas, de, de, de barro. A xente aquí diante da miña porta precisamente había un fango aí un inverno que casi non se podía pasar, daba xa la máis agua pola rodilla, que aquí a xente era casi imposible pasar. Bueno, que, que, afluencia, que afluencia viña de peregrinos? Nada, tres, catro personas que eu recordo porque incluso lle dábamos aquí de dormir, aquí tiñamos o, o Quero Pallal, payal, na, aí puñemos, bueno, deixámonos dormir na, na, no pallal, na erva, na erva seca, na daquele momento. Sí, eh, non que... tiña unha, digamos, unha visión deles nada, moi no, positiva. Nada, non tiñamos, son justamente, non, non tiñamos, nos parecíanos que non que eran moi nantes. Eh, pues, xente moi amable, eso sí, sem, sempre foron e siguen sendo, non? Siguen sendo, mm. penso que tanto o peregrino de antes e o peregrino de agora, pois ao mellor non se diferencian moito no tema de, da, de amables e de, de boa xente, non? ¿Y Evin... dónde, por ejemplo, dónde dormían, dónde comían, dónde, por, dónde pues se mira, lavaban, dónde no, se atendían? Porque eh, se atendía antes no había, había bar, bares. Había algún bar. Eu penso que lavar, debíamos lavar no, no, no río e eh, tal, non, non había duchas, non había nada, non había aquí eh, pensións non había, non había... Entonces, nos deixábamos dormir aí, pero eu penso duchar, nunca se ducharon na nosa casa, tampouco tiñamos ducha. Entonces, si, sí, comían con nós, viñan, comían con nós, ofrecías vos de comer? Comían... Sí, dámoslle de comer, co... realmente, oye, na nosa casa nas casas de todos os aldeanos, sempre había uns ovos, había unhas patatas e, e un, ao mellor se viño o pescadeiro por aí ofrecías un pescado e unha é unhas patatas e, un, e uns ovos. Bueno, o mesmo que comías vos, por exemplo. O mesmo comíamos, justamente. Comían con nós e logo pola mañás viñan desayunaban, damos un café con leite e, eh, e un pan eh, un pan mollar e punto, e marchaban por aí correndo, non nos non lle cobrábamos todo nada. Todo era boa voluntade. Era todo gratuito, dábamoslle como se fora, bueno, unha persona que antiguamente pois viñas a senta pedir e tal, pois pues, unha cousa parecida, era, era a mesma cousa, non? Que aquí na nosa casa se ten dormido incluso mm, pobres, pobres que viñan de vez en ah, cando, ah, camiñando, eh, tiñan, tiñan as súas casas de parada, habitualmente, onde lle dábamos algo, e, bueno, agradecíanolo, pero tampouco nós non lle cobrábamos nada, nada, eles nada. Incluso, bueno, algunhas veces teño recordado que uns chicos que viñeron que nos deixaran un pequeno obsequio. Si, eles traían, traían algo, es, bueno, aquí mira, eh, por favor, quedarnos, quedaros con isto que é un, un detallito en que temos. En agradecemento que, pola atención. Agradecemento, exactamente. Pero bueno, e logo despois, aquí sabía, xa fui quedando, que isto, cando se fixeron as casas estas, cando ven a parcelaria, entón as casas se fixeron, a xente se marchou do pueblo, e abandonou as casas do pueblo, fui facer casas a, a, a parcela que tiñan aforas, exactamente, a parcela grande, claro. ao lado da cartera e tal. Entón se quedou unha casa aquí no pueblo, quedou unha casa eh, abandonada, eh, cerraron, eles marcharon, mm. e foron a vivir a casa nova, entonces deixaron a casa aquí. Entonces a casa todavía estaba bastante ben. Eh, tiña, quedou cas camas vellas, porque compraron todo novo, lógicamente, sí. quedou cas camas vellas, quedou como estaba, e deixaban xa, abrían a porta, iban ali, bueno, iba, eh, o señor iba con eles, abría a porta, Digamos eh, que ese orixen do primeiro albergue aquí en Oloiró. Exactamente, susto, susto eh, fui eso. A casa dun particular, a casa dun particular que deixou de utilizar en varios persona. anos, estuvo eso varios anos, pero quero dicir, bueno, ao mellor, non sei, eh, non, 10 personas ao ano non sei se chegaría a verlas nunca antes de albergue, antes Xeron... do albergue de público do Albergue de Xunta, pois non houve nunca que digamos nunca, que era, era moi contado. Moi pouquiña cousa que había. E eh, os camiños eran terribles, vamos. De onde viña esa xente? Se te recordas onde viña? No, de que país? Que xa... Se eran no, era, no, no, eran españoles. españoles. Eran, españoles. Os que viñan eh, os que viñan por aquí eran españoles. Era xente eh. xove, maior ou... Xente de mediana edad. Yeah. Sí, xente de 40 anos, 30 e pico anos, 40 e pico anos, era o máximo que viñan, non, non, <clears throat> eran xente xoven a maioría. E algún anécdota que te recordes de algún peregrino que te chamara a atención cando... Mm, non, pois xa che digo, non, que en día, os en día, bueno, temos bueno, a parte peregrina e a parte turista, turista que chaman... Sí, os en día hai 50.000 detalles, claro. porque os en día venche a xente, venche eh, en, en plan de todo, non? Venche eh, en plan de gastronomía, venxe en plan de ver, de ver o paisaje que temos, lógicamente, eh, entonces eh, eh, eh por encima pois pues, outros veñen en plan de, de, de, de buscarse compañeira no camiño, buscarse <laughs> amistades, buscar... bueno, o sea, aquí se hai de todo, hai de todo, ¿no? Que na, naqueles momentos, naqueles momentos esta xente viña, eu penso que viña, algúns viñan conocían conocíanse no camiño e viñan, eu que, recordo que viñan unha parexa, unha parexa de, que se conoceron no camiño, eh? que se conoceron no camiño, os chavales que se conoceron eh, no pois iban facendo camiño xuntos. Exacto, pois iban facendo camiño xuntos e punto, é, dormían, xa sea, digo, dormían aí na, na, erva seca e eh, para de contar. Sí, era, bueno, era peregrinos, era ir a aventura, claro. Hoxe en día é máis fácil. Mm, como, que influencia tivo o camiño na evolución, por exemplo, do Olveiroa e outras vilas cercanas aquí ao Olveiroa? Home, eh, eu supoño, supoño, penso, que o camiño ahora mismo, se si non lo quitan, Olveiró estaríamos mortos. Non é que seamos moitos que vivamos do camiño, pero somos bastantes, eh. bastantes xente que estamos no camiño e xente que, bo, joder, que estamos Eh, dando trabajo a otra claro. bueno, en la casa somos 10 personas trabajando anualmente, ahora no porque ahora mm. ahora somos este, este, este un año muy atípico, no Pero claro, pero bueno, diferente. no pero, un negocio eh, que somos, un 10, eh, mira, que somos es una aldea que somos 102 personas, no Pero creo que aquí están estamos, home, non sei, pero de fora, digamos, xa, xa non os que somos daqui, que non estaríamos aquí posiblemente. Sí, se o, tamén... Exactamente, estaríamos sí, estaríamos emigrados en outra parte ou tal, non? Pero agora mesmo aparte, aparte dos que dos que somos daqui, eh, hai unhas 15 ou 20 persoas traballando na, na, na traballando, sí, a parte a, a xente que traballa a parte de, de, de, de, do que nós do que do que nós facemos, é dicir, é dicir, do que Eh, nos, eh, Atención eh, tan pronto, exactamente, na, tan pronto salimos, eh, terminamos a, eh, eh, o ano, pois pues, todo o mundo empezamos con obras, a facer algo diferente, chamamos claro. ao carpinteiro, chamamos ao albañil, chamamos ao electricista, chamamos ao botonero, claro, chamamos eh, pintor. Claro que é unha generación, é unha cadena, unha cadena, é unha eh, cadena eh, que sin isto, olvero, estaríamos mortos, mortos. Restauración porque, comidas, eh, si te, o que, bueno, o que o que os proveedores eh, todo. Si te das claro. conta, si te das conta aquí, se non é, se non é o camiño, é o que vimos a, a xente que está aquí, a maioría son xente jubilada, xa. A xente que temos na casa son xente que está cobrando unha pensión, sí, claro. bueno, a mellor temos sí. netos con el, eh, eh, pouco máis, porque o máis son casi casi todos jubilados. Aquí era unha zona gandeira, ahora, aparte de que éramos moi pequenos, moi minifundistas prácticamente, Eh, ahora creo que hai unha gandería pequena, eh, nada máis. Ah, o camiño cambiou Camiñou de 10 personas pueblo, que dicías ti, eh, cantos anos? Habrá 30, 40 anos? polo menos. Sí, máis, máis, sí, 40 mais, anos, 40 sí. e pico anos. Xa, 10 sí. personas ao ano, bueno, sí, tamén daquela non se loaba contabilidade, Nada, pero... Non, absoluto, pasaba o que pasaba, pasaba, eu que quedaba claro, aquí, quedaba aquí, porque ao ano, a... tampouco non quedarían todos aquí, digo eu, pero bueno, eh, as personas oito ou menos, vamos, menos. que tampouco... Os que veñen agora, que son centos ao día en pois, temporada... Pois pues, sí, sí, sí, sí, centos, un... centos ao día aquí, aquí este ano se non houbera este problema, pois pues, este ano, dos máis anos tamén hai 200 e pico personas dormindo aquí no, no pobo. Ah. Así que imagínate. Sí. de... Aí se ve a evolución clara aí, da influencia do camiño. Exacto, tuemos desde que nós empezamos, que empezamos no ano 2010, hasta ahora, pois pues, unha evolución impresionante. Decir, de, de, sí. Naquele momento nos empezamos aquí con cinco habitacións, que tiñamos unha que tiñamos un pouquiño máis de, de, de camas, que tiñamos catro camas, eh, 10-12 personas, con, eh, cando cando hoxe temos capacidade para casi 100 personas nós claro. aquí. Que foi unha evolución Entonces, exponencial. Eh, en pouco tempo isto evolucionou unha verdadeira. As previsións de futuro camiño tan potencial. Eu penso que, bueno, Nintendo. non para, isto non para, esperemos que, oye, sabes, que todo aquí vai aumentando a, a, tamén o, a oferta. Si, sí, outros negocios. Os, que... Exactamente, van aumentando, e a xente non estamos, eh, é dicir, casi non se nota a diferencia que empecen uns eh, e nos demais temos vamos tendo casi a mesma a mesma xente. Ah, complementario para todos. Que, que axudamos mm. a sodacer canto exactamente, canto máis eh, os servicios ofertaba, os servicios fan falta porque pode virnos tamén, demanda, máis xente pode vir, sí, claro. que sería un aquí temos cantidad de, de, de veces que temos mandado xente fora daqui do pueblo que non había que non, que non que de, de dormir non había que hoxe unha demanda moi grande que vai que vai habendo máis ofertas pois vai a xente vai se quedando máis no pobo